castillo. vi Cabello y San Martín. sejam debi quavete sanha se canha e só vai conete sanha o senha cuca saiu não sacalhão se canhão Carlos Mendoza y Juanito y ánimo.

Τι σακού, Ιώλη, Ιωτή, Βικαβί, Τι σακού, Σι κά. Και σαβα κονί, Τι σακού, Σι